呃，认为的吗？真的吗？啊，你以为是像八几年的？像八几年，哈 <laughs> 哈好，我请你，请你吃饭。车子嚟到漠河啦，呢度琴晚就住喺一个叫唱家大院，唱家大院呢间小旅馆咯。嗱，琴晚夜晚嚟到呢度。 唱炸大院，师傅啊住喺呢个漠河呢个院里边。他他会跟我走的，你看嘛，他会跟我走的。阿姨真好。对啊，挺好的。 好，好，没有人用过，没有人用过，这个就很简单的，其实。师傅咧就去咗换冷气心咯，咁咧就，然之后我哋喺房间里面等佢。 呢度上咗個塔咧，就係叫見到嘅就係九曲十三彎，九曲十三彎。咁水泥板木板都咁似咧，所有嘢都係水泥嚟嘅喎，包括樓梯同埋地板，仲有樹，全部都係水泥嚟嘅噃。 小河塘水，哎，小河塘水，八桦树林啊，八桦树林，右手边。 到了，对呀，就是这一片，回到回到出来的地方，哦，对呀，对，咱们看看它那是这里，你走嘞，呢度咧叫做北红村，系一个俄罗斯民族村。 咁咧，你睇下師傅咧，師傅喺度洗車，師傅就洗車。没事没事。不為不為，他在你头上经过啊！其实啊，係一个民宿嚟嘅喎，民宿。对啊。哪班人？哎，不是，啊你在浪。 这啲晾衣服。頭先啊，阿師傅仲嚇我哋，話呢度咧冇呢個誒網絡啊，嚇死我啊！喺民宿裏边咧，啲房間好得意，啲房間你睇下，幸福家庭。 咩啊？愛的家園、情侶之家、浪漫之旅、天長地久。哦，嚇死我哋！又話冇冇網絡，卒之係有嘅。農家咯，剛才我唱完。剛才。 还是你都过选你我再自己删呢。 <laughs> 你自己删吧，好吧。那好吧。 <laughs> 嘿嘿。你们把全部这个航拍都差了吗？ <laughs> 对，我们就说你这九曲十八弯是吧？是不是应该高一点？就信的。我们刚才就看这个嘛。所以说，它它在在这里，应该是在这个地方哦。哦。它是在这个横向这个地方。刚才在这个地方这个联系不怎么好，我会觉得。这里都看得出。 因为因为雾太大。